なんで Spook! Spook! Solan Woo! おっとオリーがおるんだぜおっといやおりゃうわ

This bomb! Uh <laughs> -huh. Mm. Whoa! 遊びは終わりだこのままでは終わらんぞレディーゴー